Reprimos balatoria, aunque tú se E il treno viaggia in rima con la spiaggia Che d'inverno sembra ancora più saggia Dal finestrino la vedo in trasparente È come una visione ma non mi pare beh E così sdraiato tra due sedili uniti Passo lo spino di o i n t Ma il tempo passa inesorabilmente Anche per me che sono pinzurre Ma re di cosa del rap in italiano Prendi il micro mano dai ci sfidiamo No non fa YouTube non sei nessun su Io P-I-N-Z-U MZU, Malfreno, Viaggio Fermando, alle Alessoni, silenti, prego, imitazioni, come tanti nelle nostre condizioni, per colpa del sistema che fa le divisioni. treno viaggia la notte e se Spura e lei fa freddo c'è E si vedono solo luci qua e là di auto, di lampioni e di città dal finestrino, sempre in trasparente, è come un film, ma forse è e dopo circa una di la notte se ne va, come arrivo ma esisteva già, e giù dall'orizzonte nasce un nuovo dì, il sole sta nessuno, il blu è matti, preciso il punto A come SPI, che prenderà vita una finì, appena avrò finito questa rima, anzi prima, così pariva.